саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы ә, жердің жасанды серіктерінің қозғалысы және денелердің ауырлық күшінің әсерінен қозғалуы деген тақырыптарды қарастыратын боламыз так олай болса бастаймыз бізде горизонтал лақтырылған дененің қозғалысы мысалы мына жерде көріп тұрғанымыздай дене горизонтал бағытта былай жоғарыдан лақтырылады ол белгілі бір биіктікте жүреді және ол осы түскеннен кейін белгілі бір арақашықтықты l мен қозғалады деп қарастырылады міне қараңыздар мынау бізде арақашықтық ал мына бетіміз бізде ә, ол биіктігіміз болып есептелінеді демек бізге не қарастыру керек осы доп бастапқы жылдамдықпен лақтырылған кезде неше қашықтыққа түседі және неше биіктіктен ә, биіктік тап дейтін болса біз мына бір формула қолданамыз міне қараңыздар ал егер қашықтық тап дейтін болса бір мынау ә, бір қалыпты қозғалыстың формасын қолданамыз немесе осы жерден лақтырылған дененің соңғы жылдамдығын деп қарастыратын болса міне көргеніңіздер лездік жылдамдық деп қарастырады осы бір форма арқылы анықтауға болады екен иә так ары қарай кеттік мысалы мына жерде ашып қарастыруға тырыстық ә, суретті суретті бір қарап шығамыз иә ә, біз айттық егер дене жоғарыда болатын болса амыз жиға өзгереді дедік иә тең болады S-ті биіктікке қарастырамыз егер бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең болса міне суретте көріп тұрғанымыздай бастапқы жылдамдық нөлге тең болса ол кезде джиміз неге қарай жұмыс яғни мына жерде жылдамдық нөлге тең болған кезде ол төмен қарай қайтадан құлайды деген сөз төмен қарай құлайды не үшін төмен қарай құлайды жылдамдығымыз нөлге тең болған кезде ол кезде біздің неміз иә бастапқы координатамыз биіктікке ауысады деген сөз тең болып қалады деген сөз енді горизонтал бойынша яғни горизонтал деп отқанымыз міне қараңыздар горизонтал былай қозғалды иә міне ол кезде дене тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады міне бір қалыпты тұрақты жылдамдықпен қозғалады ол кезде біздің міне ox жылдамдығымыз мына жылдамдыққа не болады тең болады дейді нәтижесінде l тең ә, бастапқы жылдамдық яғни ox уақыт жылдамдықтың уақытқа көбейтінін аламыз ол кезде жаңа айттық иә біз неге тең болады дедік міне қараңыз ережеге теңестірдік нәтижесін форма осылай түрлендірдік ал егер вертикал бағытта қозғалатын болса міне қараңыздар вертикал бағытта қозғалатын болса яғни ол кезде биіктік еркін сүдене нәтижесінде біздің v тең gt ға тең болады немесе h тең gt квадрат бөлінген 2 немесе бастапқы бастап координата болған кезде мына бір формула қолданамыз бұл формулаларды біз қай неде қарастырдық әрине ә, еркін түсудеу тақырыбында ашып көрсеткен едік ал енді жердің жасанды серіктері жалпы жасанды серік дегеніміз не бұл әрине осы жердің айналасында жүрген спутниктер ғой біз жерден ұшырылған спутниктер мысалы әрқайсысының қызметі әртүрлі біреуі байланыс біреуі ә, жерді қадағалау біреу жаңағы ауа райына байланысты әрбір жасанды серіктің өзінің несі болады қызметі болады мына жерде шығарылған ұшырылған негізгі қызметі болды әрқайсысының өзінің негізгі осы қызметіне жұмыс жасайды бұл қалай ұшып дейтін болсақ мына қараңыздар мынау күн панелі да осы күн панелінің нәтижесіне ол ә, күннен энергия алып ә, зарядты алып ұшып жүре береді деген сөз ал енді жердің жасанды серігі деп отқанымыз не дейтін болсақ жаңа айттық біз иә ғарыш кеңістігіне әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін жіберілген техникалық құралдар деп қарастырылады әрбір техниканың өзінің несі бар міне қараңыздар ә, жерді бақылаған кезде орындайтын өзінің қызметтері бар және де бізде осы жерде келіп шығады бірінші ғарыштық жылдамдық деген так бірінші ғарыштық жылдамдық деп отқанымыз дене жердің орбитасын шығу үшін яғни жерден шығып кету үшін керекті ең төменгі жылдамдық дейміз демек ол кезде ньютонның ә, екінші заңын қарастырамыз бұл кезде біз не істедік мынауымыз неге тең еді центрге тартқыш күшті бүкіл тартқыш күшке теңестіріп аламыз иә центрге бағыттайды мынау мына ұшып жүрген қарамыз қарайтын болсақ ә, нәтижесінде осы жерден жылдам тапқан кезде формамыз түрлем шықты ары қарай джиміз неге тең еді джиміз еркін түсуден тапқан кезде мына бір форма тең екендігін білеміз өткен сабақта айтқанбыз ә, біз не істейміз әрине жылдамдықтың формуласын осылай жазып аламыз сол кезде бірінші қарсыламтықтың формасы келіп шығады джеймс тоғыз бүтін оннан сегіз р деп жатқан жердікі нәтижесінде не келіп шықты бізде әрине бұл жерде <coughs> ә, жетіде тоғыз немесе жуықтап сегіз километр бөлінген секунд деп алады екенбіз бірінші ғарышландық осыған тұрақты яғни міне ә, траекториясы қалай болатын болса міне қараңыздар қалай қозғалып жатыр шеңбер бойымен қозғалып жатыр деп қарастырылады траекториясы ал енді екінші қарсыламдыққа тоқталатын болсақ қараңыздар екінші қарсыламдық бұл дененің жердің тартылыс аясынан яғни сферасынан шығу үшін керекті ең төменгі жылдамдық дейміз демек жер болса жер осы екінші бір планетаға қонады ғой яғни жердің мынау өсі ғой айналу өсі осы екінші бір планетаға қону үшін өту үшін арасында не бар g бар үлкен g гравитация осыны жеңіп екінші планетаға өту үшін керекті бізге жылдамдық ол кезде ньютон яғни ньютонның э, үшінші заңына теңестіреміз яғни күштер бір біріне тең модульдер жағынан деп қарастырылады қара бағыттар болса қарама қарсы э, осы жерін жылдамдық тауып аламыз міне қараңыздар жылдамдық тапқан кезде формуламыз түрлем шықты сол кезде екінші ғарыш жылдамдығымыз не болады екен он бір бүтін оннан екі километр бөлінген секунд деп қарастырылады екенбіз ал бұның траекториясы қалай қозғалады міне көріп тұрғанымыздай траекториямыз парабола бойынша қозғалып жатқанын көріп тұрмыз иә мына бір серіктің міне айналып жүргенін көріп тұрмыз ал енді үшінші ғарыштық жылдамдық қараңыздар үшінші ғарыштық жылдамдық деп отқанымыз дененің күн жүйесінен тысқары шығу үшін мысалы күн жүйесінен деген сөз э, айталық былай сызып күн болса иә күннің айналасында мынандай бізде э, планеталарымыз бар әрқайсысының өзінің несі бар Айналы өсі бар міне қараңыздар бүйтіп айналады иә айнала өстері бар да яғни осы жүйеден шығып кету үшін керекті жылдамдық дейді бұл әрине әлі орындалмаған бірақ э, жуықтап бізде осындай бір э, мән береді 16 бүтін оннан алты километр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалса ең төменгі жылдамдық осылай болса бұл э, осы күн жүйесінен шығалады деген тұжырым жасайды ал енді бұның ә, траекториясы қалай қозғалып жатыр міне қараңыздар мына бір өтіп жатқанын көріп отырмыз ғой иә осы парабола былай болса парабола болатын иә пара Э, ал енді былай болатын болса бұл гипербола yani, тік жоғары гипербола былай қозғалған кезде парабола деді гипербола бойынша траектория бойынша қозғалады дейміз ә, енді бізде осыған байланысты ең алғашқы жасанды серік 4 қазан күні 1957 жылы ұшырылған яғни PS-1 деп аталатын ол ә, ғарышта 92 күн болады 1958 жылы жылдың қаңтарында 4 жұлдызында жанып кетеді яғни бұл осы бірінші ұшырылған ә, жасанды сергек екен жердің диаметрі 58 сантиметр және массасы бар болғаны 83 килограмм шар болған екен ал енді ә, осы бір ғылыми зерттеу мақсаттарында жердің жасанды серігі ә, яғни аспан денелерінде өздерінің қызметтері бар ә, яғни әртүрлі қызметте мысалы геофизикалық ә, геодезиялық және тағы жаңа астрономиялық бақылаулар иә осыларды осындай бір қызметтер жұмыс жасайды және де ә, қолданбалы жасанды серік жердің жасанды серіктер бұл техникалық шаруашылық ә, соғыстық тапсырмаларды орындау үшін қолданылатын осындай ә, жердің жасанды серіктер де болады қарайтын болсақ барлық компаниялармен жұмыс жасайды көрдіңіздер ма ал енді халықаралық ғарыш станциялары болады тоже ол жерде ол жерде ә, арнайы экспедиция экипажы яғни кең көлемде тапсырмаларды орындайды ғылыми ә, зерттеулер өткізіледі бұл ғарыштағы процесс та ә, немесе байланыс серіктері яғни бізге қазіргі уақытта телефондарымыз радио байланысымыз телевизорда көріп жатқан бейнелердің барлығын осы байланыс серіктері арқылы біз көріп отырмыз сөйлесіп жатырмыз иә телефонмен немен ә, бұл неге жатады екен осы байланысқа жатады деп қарастырылады ал енді Э, мынау ауа райды болжайды ғой болжам жасайды да яғни ертең қар жууы мүмкін немесе суық болуы мүмкін иә бұл ә, әрине бұл үшін де оны жасайтын арнайы мынандай бір не болады екен жасанды серіктердің қызметі арнайы соған арналған ә, жасанды серіктер болады и соған қарай болжам жасайды да яғни жер бетінде ә, ауа райын бақылау үшін ғарыштан яғни метеорологиялық мәліметтерді алады и солайынан бізге жеткізеді деген сөз және де геодезиялық геодездік яғни жердің жердің қыртыстары яғни қай жерде қандай не бар байлық бар деген секілді иә жердің тартылыс өрісін сипаттайтын параметрлерді нақтылайды және де құрлықтар мен аралдардың өзара орналасуын анықтайды сонымен қатар жердегі геодезиялық параметрлерді өзгерісін бақылайды яғни бұл арнайы соған арналған жердің жасанды серіктері болып есептелінеді ал енді біз білеміз барлықтарымыз жердің табиғи серігі қандай серік екендігін иә ол әрине ай деп қарастырылады ал бұның барлығы жасанды серіктер мысалы ал енді осы тақырыбымызды пысықтау мақсатында әрине пысықтаймын әдеттегідей бар болғаны бес есепті шығарамыз бізге жолдаймыз ә, түсінікті болса біздің каналға тіркеліп өздерің лайктарын басуды ұмытпаңдар келесі сабақта жолыққанша сау